Как разместить данные о компании на карте Google? Ранее мы рассказывали вам о преимуществах размещения информации на картах поисковых систем. Теперь мы покажем вам пошагово, как разместить информацию о вашей компании на карте Google. Откройте сайт maps.google.com. Слева в окне нажмите на ссылку «Добавить свою компанию на карты Google». На следующей странице выберите свою страну и введите номер телефона компании – Нажмите кнопку «Найти информацию о компании». И если компания с таким номером не присутствует на картах, то вам предложат заполнить форму для ее добавления. Максимально подробно заполните все поля и обязательно пропишите ключевые фразы, по которым вас будут искать пользователи. Добавляйте фото и видео о вашей компании. Это позитивно скажется на позициях в поисковой выдаче. Если местность, где расположен ваш бизнес, недостаточно подробно изучена Гуглом или по введенному адресу маркер ставится не в том месте, то есть возможность собственноручно поставить маркер с указанием правильного месторасположения. После ввода всех данных нужно будет подтвердить их достоверность. Это можно сделать несколькими способами. Первый. Представитель Google позвонит по номеру телефона, указанному при регистрации. Второй способ позволяет подтвердить правильность указанных данных с помощью СМС. Также порадовала возможность подтвердить информацию о компании с помощью обычной бумажной почты. Выбрав вариант, нажмите кнопку «Готово» и после проверки модератором маркер компании появится на карте Google. Теперь при региональном поиске информация о вашей компании будет выдаваться с меткой и выше общей поисковой выдачи.